estar con Juan es, es, darse la oportunidad de ser feliz un, un, ratico, o sea, <laughs> en el momento en que vayas a estar sabes que vas a estar pues bien porque es, es un niño muy alegre aparte, es como que siempre está creando cosas y así para, pues, para ser feliz él, pero también como que te hace feliz a ti, o sea, con el simple hecho de estar.